you única bolsa Baxia. 咚咚咚咚咚咚咚咚咚，你好，走开，OK。咚咚咚咚咚咚咚咚咚。 那你还咬吗？

comer. ¡Mua! Ellie. <laughs> Thank you. jagung Nasi bang jagung Ampun bang jagung